президент балыкчы барскон жолун оңдоо жана каракол аэропортун модернизация долбоорлору менен таанышты россия кыргызстанга акысыз негизде кырк өрт өчүрүүчү атайын техника берди парламентте мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган бир катар сунуштар айтылды эки миң жыйырма үчүнчү жылы бишкекте коомдук транспорт маселеси толук чечилет деди абдыкадыров быйылкы кыргызстандык ажылардын кемселин тиге турган ишкана аныкталды кыргызстандын хоккей құрама командасы дүйнө чемпионатында экинчи жеңишти камсыздады президент садыр жапаров бүгүн биринчи мартта ысык көл областына болгон иш сапарынын алкагында балыкчы барскон унаа жолун реконструкциялоо жана каракол эл аралык аэропортун модернизациялоо долбоорлору менен таанышты маалым болгондой мамлекет башчынын тапшырмасы менен эки миң жыйырма биринчи жылы экинчи техникалык категориядагы балыкчы бөкөнбаев каракол эл аралык маанидеги жолун анын ичинде балыкчы барскон участогун реконструкциялоо иштери башталган президент садыр жапаров жолдун сапатына өзгөчө көңүл буруунун маанилүүлүгүн баса белгилеп баардык иштерди өз убагында убагындабүт көтөрүүнү тапшырды президент садыр жапаров бир катар тапшырмаларды берип жасалып жаткан иштердин темпин басаңдатпоо зарылдыгын белгиледи ошондой эле сатып алуулар процессиндеги коррупциялык схемалардан толук арылуунун маанилүү экендигин белгиледи россия кыргызстанга гуманитардык жардам катары акысыз негизде кырк атайын өрт өчүрүүчү техника берди техникаларды салтанаттуу тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров өзгөчө кырдаалдар министри бообек ажыкеев россиянын кыргызстанда элчиси николай удовиченко жана россиянын жарандык коргонуу өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча министр александр куринков катышты эскерте кетсек мындан мурда президент садыр жапаров россия гуманитардык жардам катары кырк өрт өчүрүүчү техника жана сегиз тик учагын акысыз негизде берээрин маалымдаган жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинде кыргызстандын мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоорлорун талкуулоо максатында парламенттик угуу өттү парламенттин сайтында маалымдалгандай иш чарага жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу түзүмдөрдүн өкмөттүк эмес уюмдардын жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты жыйынтыгында социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы венера райымбачиева айтылган баардык сунуш маанилүү экендигин жүйө келтирип мыйзам долбоорун экинчи биринчи окууда кароо маалында эске аларын билдирди эки миң жыйырма жылы бишкекте коомдук транспорт маселеси толук чечилет Бұл тууралуу кабар маалымат агенттіңде маалымат жыйынында бишкек шаарынын мэри эмилбек Абдықатыров билдирди анын айтымында борбор қалаға жыл башында кытайдан жүз жыйырма автобус келди шаар мэри калаадагы маршруттук таксилердин унаалары шаардан сыртка чыгарыларын кошумчалады эки миң жыйырма үчүнчү жылдагы ажылык сапарга баруучулардын кемселин шаң стиль жчксы тигип бере турган болду маалыматка ылайык быйылкы ажылыкты уюштуруу штабы кыргызстандык ажыларга жайкы кемсел тигүүчүлөр ортосунда сынак өткөрүп кездеменин курамына кийимдин тигилишине дизайнына өңүтүүсүнө жана сапатына баа беришти кыргызстандык хоккей курама командасы босния жана герцеговинада дүйнө чемпионатынын үчүнчү дивизионунда экинчи жеңишти камсыздады маалыматка ылайык б тайпасынын экинчи турдук беттешинде кыргызстандык спортчулар босния жана герцеговина курама командасы менен беттешип он бир эсебинде жеңишке жетишти биринчи айлампада кыргызстандыктар сингапур курамасын он төрт эки эсебинде утуп алган жыйынтыгында кыргызстандын курама командасы алты упай топтоп турнирдик таблицада биринчи орунду ээледи